हाय नमस्कार कल मैंने जो आपको रिजल्ट दिए थे बी टी एस डी मैं उसका प्रॉफिट भी आपको शेयर किया था तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है दो ढाई सौ डॉलर वहाँ पर से दे गई थी तो फिर बी टी एस डी का एक सिग्नल आप लोगों को दोबारा दे रहा हूँ बी टी एस डी यहाँ पर से सेल है अगर आज आप उस लेवल पे इसको सेल करते हैं तो यहाँ पर से उसके टारगेट आएंगे वो लगभग बासठ हज़ार से साठ हज़ार के बीच पर टारगेट होंगे और गोल्ड जिसको फॉरेक्स में X A U S T कहते हैं अगर आप इसको यहाँ पर से सेल करते हैं तो इसके भी टारगेट अठारह सौ अठारह सौ पाँच दस पहला टारगेट अठारह सौ दस दूसरा टारगेट अठारह सौ पाँच और थर्ड टारगेट इसका अठारह सौ ये इसके टारगेट है अगर आप इसको यहाँ पर से सेल करते हैं दोनों करेंसी को तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट छाछठ हज़ार में भी लगभग लाइन हम्म, को देख लेते हैं छियासठ हज़ार सात सौ पंद्रह यहाँ पर से पकड़ा हुआ है और मेरा इसका टारगेट जो मैंने इसको सोचा है इसका टारगेट लगभग जो लास्ट टारगेट है इसका लगभग साठ हज़ार बासठ हज़ार के बीच में आएगा यहाँ तक ये गिर जाए तो अच्छा सा प्रॉफिट दूसरी करेंसी मैंने इसमें सेल की है गोल्ड गोल्ड को भी अभी मैंने पकड़ा है और इसका अठारह का यहाँ पर से मैंने इसको सेल करी है और इसका टारगेट जो मैंने सेट किया है वो लगभग अठारह सौ अठारह सौ पाँच के बीच में चली इस टारगेट को मैं लूँगा या फिर मे बी फर्स्ट अठारह सौ तेरह या अठारह सौ दस का जो टारगेट है वो मैंने इसका